الله محيي الجيش العربي اللي حامي سوريا الله محيي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية جدة رقم أربعة الحارة الشرقية في بيت В Восточном переулке есть здание четырехэтажное. Дом этот надо обработать, пока танки подойдут, чтобы бронетехнику не накрыли. Танкисты, прием. Танк уже рядом со зданием. Давайте, ребята, вперед. Снова танкисты идут работать. Уже несколько часов мы находимся на позициях. Солдаты при посадке в танк ударили камеру, и композиция кадра завалилась. Первый выстрел в дальнее здание. Затем танк сворачивает влево и берет на контроль высотку. Танкисты, стойте. Смотри вперед. Видишь цель? Да, да, там. Туда бей. Огонь. Потом сразу уходи налево и бей в высотку. Отлично. Уходи. Первый танк. Впереди. В здание бей. Сейчас слева пехотинцы пулеметом гасят огневую точку террористов на первом этаже. Танк бьет по зданию в первый этаж, разбивая подход к обстреливаемой позиции. Справа солдаты из пехотных подразделений движутся вперед, разминируют, перестреливаются с боевиками. Давайте вперед. За танком вторая группа, вперед. Быстрее. Сейчас на меня упал мешок с баррикады. Я чуть было не помешал работать офицеру. Под прикрытием дымовой завесы и брони танков пехотинцы переходят в занимаемые здания происходит ротация пехоты. Из-за стоящего грохота плохо слышно, и офицер уточняет у пехоты ситуацию. Затем командует танкистам ударить по высотке. Экипаж первого танка выискивает цели, поддерживая связь с пехотинцами в частном секторе. Танкисты, огонь! Бейте! Пехота, вперед! Давайте раненого выводите! Быстрее раненого выводите! Второй танк! Огонь! Подразделение за подразделением. Пехотинцы движутся вперед. Внутри, в зданиях, солдаты продвигаются вперед к высотке. Танкам нельзя долго оставаться статичными, но эвакуация раненого солдата заставляет рисковать. Танкисты тщательно следят за линией соприкосновения, обрабатывая пулеметом позиции боевиков. рядом с танком бьет мина. Вперед, быстрее! Танки должны отходить уже. Нельзя здесь долго находиться им, без маневра. Быстрее! Следующая группа пехоты идет вперед. Танкисты должны прикрыть солдат. Офицеры хотят вынести погибшего бойца и эвакуировать раненого. Из-за этого задержка бронетехники на линии огня, а солдаты несут вперед мешки для закрепления на занятых позициях. Офицер как будто предчувствует, что боевики готовятся нанести удар и торопит солдат. Назад, назад, отходи. Ракета, уходи. И вот еще одна ракета пролетает над танком. Офицер сразу дает команду на отход бронетехники. В кадр снаряд попал как узкая полоска в метре над башней танка. «Отходи, отходи! Ракету запустили по танку! Давайте отходите!» Танки отошли без потерь. Танкисты, ответьте. Танкисты, все в порядке у вас? Хорошо, молодцы. Камера на первом танке засняла выстрел из РПГ пехотинцев по обнаруженной позиции боевика. Также камера записала звук от пролетевшего снаряда. Боевые машины без потерь отходят с линии огня. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. ANNA News, Дамаск, Сирия.